asikunyanyase. Eh, e, eh, mtoto, hujanyonya ziwa la kazi, umenyonya ziwa la mama. Hakuna ziwa la kazi. Mzee anaoda kwenda mbinguni, raia wa nchi mbili mm. raia pacha duniani na mbinguni. Ukizubaa ameenda mbinguni. Unasinzia mbele pale kama kuku wa mazinga umbwe, kuku wa kisasa. Ngoja niondoke, nikaondoka huyu. Usingizi wa kodi hauishi mapema, una mkoromo wa mwisho wa nne haufiki, ushaamka unakoroma sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, bado ushaamka, kodi imebado inadai ujue na kodi inakwenda haraka kuliko kitu chochote kile, kuliko mwendo kasi. Basi mtamwambia ondoka mlevi, na hela yake mnaitaka, mtakuwa na nguvu kutoka wapi? Mnafukuza ATM, mnafukuza <laughs> benki, una nguvu wewe? <laughs> unataka hela yake huku unalani, utakwenda motoni, utakwenda jehanamu, huku unamngojea umwimbie baba baba baba baba huyo baba baba baba. Eh, swali la tatu la kijana ni muoe nani, niolewe na nani? Hatimaye ile siku mliokuwa mkiisubiri kwa hamu kubwa imewadia. Exclusive interview na mchungaji mtu wa watu anayetrendi kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia anayefanya kazi kubwa ya kuihudumia jamii. Anaishi na watu wa aina tofauti. Historia ya maisha yake na maisha ya watu ambao wanaishi nayo ndio ambayo imetufanya siku ya leo kutaka kuzungumza naye pamoja na huduma yake ambayo amehudumu na hivi sasa anakuambia ni mchungaji mstaafu. E, mstaafu kwa hiari. Kwa hiari. Mm. Lakini bado unaendelea. Ndiyo. Kabla ya kuifahamu historia ya baba mchungaji Hananja tuna kukumbusha tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha. Hakuna muda wa kupoteza, <coughs> bofya subscribe kisha alama ya kengele, tuwe familia moja. Tiki TV, kiakili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shayo. Kwa wanaokutazama sasa hivi, baba mchungaji, kwanza hongera kwa majukumu. Asante sana ndugu mtangazaji, hongera kwa kazi kubwa unayoifanya. Ninamshukuru Mungu sana, nchi nzuri, Tanzania nzuri, maisha mazuri, dunia nzuri, dunia nzuri sana na sana, wote wazuri, wote wazuri, wapendwa, hakuna kijana mbaya miaka hii. Sawa eh, sawa, wabaya walizaliwa mwaka sabini kurudi chini. Leo hata wanaume ujui handsome boy, wanawake wazuri ujui mwanamke yuko wapi, mwanamume yuko wapi, nchi ya maziwa na asari. Ndiyo. E, eh, nzuri tu, maisha mazuri. Tulikuwa wabaya wakati unakula chakula kigumu akieleweki. Leo vyakula vipo, pizza, sausage, utakuwaje mbaya? Mm. Maisha yapo. Rich. E, rich billionaire. Rich mm, billionaire. Lazima e, ujitamkie mema. Hakuna unyonge. Kinywani mwako ndio unatengeneza. Biblia inaandika kwenye Mithali sura ya 15 mm. mstari wa 4, ulimi safi ni mti wa uzima. Mm. Bali ukorofi wa ulimi huvunja moyo. Huwezi kwenda kwenye kioo ukasema angalia nilivyo baya. Uh, eh, ukifika kiwango hicho jua umeharibikiwa, una afya ya akili. Kwenye kioo unajiona super tu, lazima ujitamkie mema kwenye maisha. Na rich bilionea anaipata kwenye Ufunuo sura ya pili ule mstari wa tisa Yohana aliandikia kanisa la Efeso mm. anasema najua dhiki yako na tabu yako, wewe umaskini utajiri mm. tunahitaji maisha ya kustawi. Mwenye yake atastawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanon. Zaburi ya 92 mstari wa 12 kama tustawi. Uh, -huh. Ayubu sura ya 8 mstari wa 16 na 17 yeye atakuwa mtimbichi katikati ya jua mm machipukizi yake yataenea kwenye bustani yake na mizizi yake itasonga songa chuguu. E, Mithali sura ya 14 mstari wa 11, e, eh, hema ya mwenye haki itafanikiwa. Lazima tujiwazie kufanikiwa katika mazingira yoyote yale. E, kwenye mzoga itoa asari, ndio maisha. Kwenye dhiki tutengeneze kufanikiwa, ndio maana anajiita billionaire, rich billionaire. Rich billionaire. Uh, majina kamili ni Richard Richard Jackson Hananja. Jackson Hananja. Uh, huyu Mr. Richard au mchungaji Richard, kabla ya mchungaji kwanza uh, alikuwa anaitwa Richard Jackson, Jackson Hanja. Ah. ni, ni, ni, ni nani, kutoka wapi, familia yake na historical background yake? Uh, mimi ni mtoto wa uh, mwalimu eh, Jackson Hananja Mnason mm. uh na mama yangu Anna Jonathan Derem mm. uh nilizaliwa miaka karibu mingi iliyopita na nimesoma shule ya msingi eh, mwaka sabini na kitu, nikaenda Puka jiungeni mm. pale Ilala. Wazazi wangu wakatengana, nikachukuliwa na mchungaji mmoja anaitwa Philemon Delem mm. mchungaji bora e, mke wake yupo mpaka leo mwenyewe amefariki mm. mjukuu wake ni mkuu wa jimbo la Zanzibar Shukuru Maroda mm. akanilea nyumbani kwake. Tunazaliwa watoto watano, ni mtoto wa tano kwa baba Jackson Hananja mm Eh, bahati mbaya wenzangu wote wamefariki, waliozaliwa baba mmoja mama mmoja eh, wanne, nimebaki peke yangu mimi yeah. uh -huh. Lakini baada ya kumaliza shule ya msingi, unajua unazaliwa kadogo, mtu, mtundu na nini, mambo yanakuwa magumu sana kukulea mm. Sisi tuliogoma kukua, vimo vya maandamano, kutulea ni kazi kweli. uh -huh. Mama amenionyesha mpaka amechoka sana, enda ukakulia nje, wazee wapatikane. Wewe unakulia nje huko huko Uh, baadaye nikaenda kwenye mashamba ya mkonge nikarudi kusoma FDC Kibaha, chuo cha maendeleo wananchi. Wakati ule kilikuwa kizuri kweli, kinatunzwa na nchi za Nordic mm. Eh, Norway, Sweden, Denmark, chuo kizuri kweli. Baadaye sikumaliza, maeneo mengi ya shule sikumaliza. Oh, ujana, maswali, ulimwengu wa ujana mm. utoto, utumwa, jana, maswali, uzee, ugonjwa mm. uh -huh, ulimwengu wa maswali mm. unaona kila kitu kinachelewa, ujui eh, na wakati ule wakati ule hakuna hata nguo Tanzania mm Uh, watu wameacha shule, wengi wameenda kutafuta mashati ya ndege Burundi. Mm. Uh, baada ya vita vya Kagera hali kwa ngumu kweli, ndio maana vita ni mbaya sana huyu. Mm. Uh, madhara yake ni makubwa. Nchi ya amani, hata kama mnakula ukoko, kwa na amani huyu. Uh, mm. Kwa hiyo nikaacha pale, nikaenda kwenye mashamba ya mkonge, nikajifunza kushonga vinyago sagari mm. uh, karemjiji vanji kwenye mashamba ya Katani. Baadaye nikaenda Vikuge, nikaishi kwa Sheikh Hashir Hamedi Vikuge, kwa Sheikh kabisa Vikuge Kikongoe Kibaha kule ukiwa mtoto uh, katika mazingira ya ah, ndio naenda kwa shehe kwa shehe Sheikh Ashir kwa naimba kasuda ame maisha wanadamu wote ni sawa. Ni, ni kitu gani eh, kilikupeleka kwanza mwenyewe? Pale nilipeleka kwa ajili ya biashara, nilienda kufanya kazi kwa shamba la mbegu Vikuge kwa Piru Engineering, mm. shamba la majaribio ya mbegu Vikuge kule. Mm. Baadaye sasa nilikuwa naishi na mdogo wake Sheikh Ashir Hamedi, mm. Sheikh nani kwa Mahmudu. Mm. Kwa hiyo naimba kasuda huko tunafanya mambo yote. Kwa, kwa Mungu sisi ni wa thamani mm hizi dini hizi zimeletwa na watu, lakini Mungu ametumba kama kama wanadamu. Unapozaliwa huna dini, unazaliwa kama mwanadamu juu Uh, na dini mambo matano unayakuta duniani. Jina unaweza kupewa jina mpaka unakasirika, ndio ushapewa. mm. Uh, dini ukizaliwa kwa mbudha unakuwa mbudha, usimlamu mtu na dini yake. mm. Uh, jambo la tatu, rangi. Unaweza kuzaliwa na rangi yote, nyeupe, nyeusi, kubali, songa mbele. mm. Jikubali ulivyo. Uh, unaweza kuzaliwa pia kwa, kwa kabila. mm. Kabila mtu asikulaumu, wewe umezaliwa tu. mm uh, uh, unaweza kuzaliwa kwenye jinsi ya mambo matano. Mm. Ukizaliwa mwanamke ajikubali, ukizaliwa mwanamume ajikubali. Mm. Kwa hiyo nikaishi pale na Waislamu, baadaye eh, nikifuata ibada kila kitu, naimba nakaa suda kabisa. uh, eh. yeah. kwa hiyo bado Mungu anabaki Mungu. Kabla ya dini Mungu alikuwepo. Mm. Eh, Mungu alikuwepo kabla ya dini za wanadamu. Kwa hiyo tunamwangalia Mungu kama watu wa thamani. Kutoka hapo nikarudi tena mjini kwa mjomba Upanga, nimekaa kaa sana Upanga huko, nafanya kazi kwa Wahindi eh, mimi ni fundi bomba, mimi fundi seremala, fundi mjenzi. Eh, mimi nachonga vinyago pia. Kwa hiyo baadaye nilikuwa naishi Keko, Keko Toroli. Mm. Baadaye nikafikiria kutoroka kwenda Afrika Kusini. Mm. Eh, nikafikiria ni heri kuwa Nyau South kuliko kuwa mtu Tanzania. Mawazo ya mawazo ya ujana uji. Eh, ma, nyau mawazo ya mbele kwa mbele ya ujana, sio mchezo na ujana. Eh. Eh, ujana bangi sio tatizo, heroin sio tatizo, cocaine sio tatizo. Mm. Uliana ile nguvu ya mabadiliko ni kama wazimu fulani kwenye Mhubiri sura ya tisa mstari wa tatu nasema moyoni mwa mwanadamu na wazimu. Mm. Kipindi cha ujana unaweza ukafanya lolote kwenye ujana. Mm. Kipindi cha kujiamini, ulimwengu wa maswali. Kwa hiyo nikaona ngoja niende South nahitaji kuwa billionaire. Mm. Kwa hiyo nikatoroka, wakati ule mabasi hakuna, yapo pale mnapanda Mnazi Mmoja Gateways, mm. Kwacha transport Kwacha. Mnateremka Iringa ambapo inakuzoa nyingine pale Iringa mnaenda Tunduma. Mm. Eh, kwa hiyo safari yangu ilikuwa kuelekea Afrika Kusini kupitia tu Zambia, Malawi, ndazunguka sio Zimbabwe, yani sijui chochote, sina passport, sina nini. Hiyo ndio mbele kwa mbele kama mzamiaji. Na wakati huo najiamini, nacheza ngumi Simba Boxing Club, meno hayo amenitoa kwenye ndonga. Hmm? Ehe, na nyua chuma mchikichini Bodboren Ilala. Unakaa hmm. kwenye milango ya dansi, mm. lakini na marehemu Pawa Bernardo Tai Kichaa, mm. lakini na Pawa Semoma, lakini hmm. na Liston Spoiler Dudu. mnaenda msondo ngoma kama kawaida huyu, msondo wa afya wababe wa mjini mm, lakini basi nguza sio wako wapi watu wangu kina Heri Masambra Uh, kwa hiyo nikawa najiamini, kwa mfupi kama tele gari na nguvu kama parujoni. Uh, eh, safari imeendelea. Nikateremka Tunduma. Pale tulichelewa basi Iringa, sijui Iringa. Baridi la Iringa silijui. Kiwa mm. nasonga mbele kwa mbele. Kaeni na watoto wenu, watieni moyo. Kijana akiamua anaamua. Mm. Sijui hicho sina passport, sina chochote na hela sina. Eh. Lakini naelekea South kwa namna yoyote ile. Uh, nikateremka pale Tunduma, sasa safari ya South imekufa nikawa nabadilisha kwacha kwa shilingi black market Tunduma Machianga. eh, nachukua maharage kwa nyia au kuitaka kina Mwakata ina Mwakata naenda Umalila mpaka Ilembo Iwiji unaenda huku uh, Umalila Santiria mm. beba maharage unapeleka Zambia kwacha ina thamani kama dola wakati mm. Tanzania hata sabuni ya kuogea hakuna ule miaka ile ukivaa jinzi mtu wa maana unapata mke bure kwa jeans, sio mchezo eh? Uh, eh, jeans na umevaa raba mtoni unailinda eh. Viatu vyetu vilikuwa chachacha saa sita vya moto kama mganga chips na kama hata mkononi, sio mchezo. Watu waliacha shule wakafuata mashati ya ndege nini, eh, nini Burundi mm. Kwa hiyo mimi nikateremka pale pa kwenda hakuna, nikaendelea kumalisha kwaja kwa shilingi Kwa wengine mnasombwa uh, bado walipo mnasombwa mnapelekwa Rwanda prison, mnalala Mchongomani, maisha yanaendelea Rwanda prison pale Mbeya jela mnakaa hata mwezi, hakuna kesi, mnauli tena Ibrahim Akili Tunduma pigwa mabomu, tupwa tu, hakuna kuondoka. Na rafiki yangu Herode Mwambungu marehemu, mm. marafiki zangu wote wamekufa mm. Baadaye nikasema tutoroke kwa mguu, tukakanyaga kutoka Tunduma mpaka Nandanga mpaka Msia Ireje saa mbili usiku tangu asubuhi mm. Baadaye tukakavuka mpaka tukaingia Ipenza, Kameme, Chitipa, Malawi mm. na Samia Kiusa halisi hali Mlenda Nakule uchakula Mlenda jioni. Malawi maskini miaka hiyo mm. ya 80 kitu maskini mno sasa Mnyakyusa anatoboa kwenye kwenye ugali anatoboa tobo pale katikati, mlenda unachotwa namna hii, Akila anauoga. Mlenda unakula kama unaimba noten, uzoee. Unapiga moja, mbili, tatu, unakula yeye anatoboa hapo. Mnyakyusa halisi na Mchaga halisi awali mlenda miaka hiyo. Mm. Anaoga mlenda nimeona ananyong'onyea. Alafu anapiga pombe, tungekamatwa na askari wa Malawi. Tukatoroka tena, tukarudi leo tukapanda Iwichi, Ilembo, Santiria. Tukaja Mbalizi, twende wapi rafiki yangu? da tuwezi kurudi kwa umaskini huu twende Itaka kule Harungu mpaka Itaka tukapata maragi Mponso mm. tukapeleka Chunya Chunya tukafirisika tukaingia kwenye machimbo saa za maini makongoros matundas eh, tukachimba dhahabu eh, baadaye tukapata gold kidogo tukarudi tena baadaye mimi nikatoroka kwenda Kongo maisha yalikuwaje kwanza hapo mgodini Uh, Maisha ya mgodini sio mchezo. Mm. Mwezi wa nane tulienda. Mm. Wakati huo hakuna maji. Dhahabu ile wachimbaji wadogo unahitaji maji. Mm maji, maji ya kuchekechea Ndiyo. kwenye tela hiyo mm. Sasa maji ni shida, mnalala kwenye mnachimba dhahabu kwenye mito inaitwa takataka mm. iliyoletwa na mvua ndogo sana hii mm. E, wanyama hatari, chui nini. Kwa hiyo wakanipenda, kwa sababu nilikuwa natengeneza vitanda vya kulala kwenye machi kwenye uchongaji wa vinyago, nilikuwa naweza kutengeneza vitanda. Kwa hiyo natengeneza vitanda, usiku analala una vitanda, mchana hamna vitanda mm. viroba, najua namna kutengeneza. Kwa hiyo wakanipenda sana kwenye machimbo pawa, wananiita pawa kwa hiyo naendelea maisha kule, baadaye nikapata hela kidogo, nimerudi Pugu, nimeishi ndo nikaenda Arusha kuuza vinyago na Nairobi mm. Eh, mpaka Tana River huko unaona e, Kirinyaga huko tumeenda na watu wa Msasani wakati fulani. Kwa hiyo nikaenda kule Arusha kwenye Tanzanite nikaangalia machimbo yale sikuyapenda huyu. Mm. Uh-huh. Kwa hiyo nimerudi tena uh, nikawa na wazo la kuondoka kwenda Afrika Kusini pale pale wazo lipo. Mm. Nikaenda mpaka Msumbiji, Mweda huko baadaye nikarudi tena. Misukosuko ni mingi. Uh-huh. Baadaye nikarudi pale Pugu, nimejenga kajumba kangu, ndipo waliponiona mwingereza mmoja anaitwa Tiron Marema mm. E, sinywi pombe siangaike na nini, miaka karibu 30 na kitu, sijaoa na sina habari mm. uh -huh. Mimi natafuta maisha kwanza mm. Uh, familia lazima itunzwe, familia sio hoi uh, unatengeneza maisha kwanza, wana kupo hata nyaa mwanamke akijui kama ameoa mm. uh, wala usiwe na tabu, wewe tulia Uh, mke wako yupo, mume wako yupo. Kwa hiyo nimetulia kwanza. Pugu akanipenda, nimeanza kujiunga na kanisa tena. Sasa nilelewa kwa mchungaji. Mm. Ile mbegu ya mchungaji haikupotea. Kwa hiyo nikajiunga na kanisa tena na ubiri na mikesha wakanipenda huyo. Mm. Wakaniambia una kazi itakufaa, kasome Bible school. Wakaniambia kwa Bible school Kisarawe, maneno mangu. Wakaniandikia barua Tiloni Marema, sasa hivi mwinjilisti marehemu. Mm. Watoto wake kina Sauri, kina nani, Amon, E, nikakataa kwenda nikaenda Arusha kuuza vinyago nikawa naishi kijenge eh, na kule ungarimu kule ungali astaki unaona wakati ule ilikuwa inaitwa kazi ya umaskini e, kazi ya umaskini nani anataka kazi ya umaskini watu wanabembelezwa hivi sasa hmm. hivi ndio maana sasa hizi watu wana magari wana viyoyozi zamani kazi ya urofa ujue unachangiwa hata mchele, unachangiwa kila kitu <laughs> Sasa dakika yenyewe watu hela hawana mm. e, toa ndugu toa ndugu dakudalo ameleta mia mbili Uh, e, na watoto wanasoma wana kazi gani kimaskini anachunga vinyago mimi nachimba madini naenda kwenye kazi ya umaskini. Mm. Lakini watu wakasema wewe inakufaa. Kwa hiyo nikaamua nikakataa mara ya kwanza. Nimeenda Arusha kuuza vinyago nikafilisika. Niliporudi tena nikajia pizza nikasema safari naenda Chunya kwenye gold niki, kwenye dhahabu nitarudi tajiri au maiti, lazima kwa gharama yote ile. Kwa hiyo nilikuwa naingia kwenye mashughuli mengi ya vijana, vijana wananipenda, naingia kwenye kazi za hatari. Wakanisikia akina binti H e, bibi yake mchungaji Kishe Mwandu wa Ruguruni mm. uh -huh, wakanishawishi na watu wengi wa pale na mwinjilisti uh, sasa hivi mchungaji Ronald Mwimbe yuko Morogoro mm. akanishawishi nenda kasome waniandikia barua wenyewe nikaenda kusoma nilipomaliza Bible School ndio nikapangwa wazo hili mwaka 2000 1990 kitu uh, wazo hili limerudi karibu mara ya tatu au nne mm. uh, baadaye nikapangwa Msasani mwaka 2001 nikahamishwa Msasani KKKT Msasani waliponiona pale akina Bariagati mm. eh, akina Alson Shuma, akina Joel Mabiba wenye mabasi ya JM mm. eh, akina Frank Foem Nazareth mm. eh, wakaniambia akina mzee Kimeya wakasema tafuta chuo popote duniani la kusomesha, ndipo nikatafuta chuo mimi nikaenda kusoma uchungaji mm. eh, eh, nilipomaliza uchungaji nikapangwa mazoezi Kunduchi na ule Broad Mastai ndio mlezi wangu Mastai Kunduchi mm. mm. mwaka mmoja wa mazoezi baadaye nikapangwa Kibango nikaendelea na huduma kama miaka 28 ya huduma, nikaoa mke nikiwa na miaka 40, daktari Dr. Mm. Rose ukimwita kama unaimba note unamwita kwa mbwembwe Dr. Rose mm. Merochi eh, eh, nikamwoa mwanamke huyu nikapata watoto miaka 40 ndo naoa eh, na sio kwamba nilichelewa, kwani wazazi waliachana, sikuenda hiyo kitu mm. sikutaka tena familia yangu iteseke na mimi wenzangu hawapo duniani, nikaona basi ngoja niishi hivi, Mungu akiniita niondoke. Wenzako walifariki wakiwa watu wazima kidogo, wakigusa mwaka 50 wote nimewazika mwenyewe. Kwa hiyo nikakuta una majukumu mengi, ndugu amefariki. Ah, nikaona hii kitu sihitaji tena. Kwa na sina mtoto, sina nini, lakini Mungu ikakusudia ni moyo daktari, nikapata naye watoto. Baadaye nimefika mahali nikarudi tena wazo hilo mwaka 2018, 2021 nikastaafu mwenyewe bado miaka mitano. Nikaona kama si ashiba kwenye sani siwezi kulamba vidole. Inatosha, natakiwa wachungaji vijana, sio nasinzia mbele pale kama kuku wa mazinga umbwe. Kuku wa kisasa, ngoja niondoke, nikaondoka huyo Lakini walinifanyia kila kitu wazo hili. Mm. Walinipenda kila jambo walinifanyia mm. E, unaondoka tu, unaweza kuishi hata bila kazi, maisha bado yapo Dunia bado ipo, mtu asijivune kwa ajili ya kazi yake. Hata kama kuna kazi unaishi, alikuajiri akikuona mtu mzima huyo. asikunyanyase. Hakukuajiri eh, hakukuajiri mtoto, hujanyonya ziwa la kazi, umenyonya ziwa la mama, hakuna ziwa la kazi Umeniona napendeza, nimekuwa mtu mzima handsome babu, kwa hiyo niliajiriwa sio na sio na sio na sio na kazi. Mm. Mama ndio mwajiri wangu wa kwanza, amenitunza familia huyo. Kwa familia ndio ya msingi na maisha bado yapo. Tanzania hii kila kitu kipo, maisha yanawezekana. Nikaacha kule. Elimu ambayo umekuwa ukitoa imekuwa ikipendwa na watu wa rika zote, lakini vijana zaidi mm. kama wanafurahia zaidi mm. na kuna point moja ambayo umekuwa ukizungumza kwamba ujana maswali mm. mwendelezo wake Eh, utoto utumwa, ujana maswali, uzee ugonjwa. Mzee aumwe viungo vimechoka, naenda kliniki ngapi? macho yaoni, nyonga yaoni anakomaa anasonga mbele. Mhubiri sura ya 9 mstari wa 27 Uh, eh, Ayubu sura ya 9 mstari wa 27 Nami nikasahau kugua kwangu, nikaacha kununa uso mm. Nikachangamka moyo, kunjua uso wako, safari inaendelea. Magonjwa mengine unanyamaza, utaenda kliniki ngapi? Masikio usikii, uipiga simu na kama unausha ndege eh. macho huoni mpaka kwa miwani, nyonga inagoma, ukitembea kama unacheza stepu, koma, songa mbele, sahau magonjwa. Maswali ya ujanani unasema yapo mwingi. Maswali 39 ya ujanani. Mara nyingi napenda kuyataja matatu tu. Uh, lakini 39 ya ujanani. Uh, swali la kwanza uh, imani. Vijana wengi hawaendi kwenye nyumba za ibada nilisema. Mm. Uh, sio kwamba hawana imani, mpaka wapate majibu ya maswali yao. Vijana ni watu wa maswali. Na ndio maana ukiishi na mwanao ujue tabia za umri. Zamani miaka 14, 15 wameshapewa mke au wamepewa mume. Sasa hizi watu wanasoma mpaka miaka 26 wako chuo kikuu. Mm. Pale mnaishi fahari wawili sisi moja. Uh -huh. Anatembea na mume wake na mke wake. Pale sio nyumbani kwake. Yuko kama mpangaji jwe. na anakwazika na wewe vile unavyomsema sema ratiba yake. Anataka kurudi saa tano usiku, saa nne kwa marafiki zake, anatengeneza safari yake ya maisha. Wewe unataka arudi saa kumi na mbili, mnagombana. Tabia za umri hatujui, mm. hatuna elimu ya malezi, hatuna elimu ya familia uh -huh. Anaanza kuwapigia simu rafiki zake, pengine hao ndo wana, wana, wanaendelea mchakato wa mahusiano. Sasa unakataza pia. uh -huh. Unaanza naye ugomvi hapo, anaondoka. Wewe unafikiria kufuga kuku, anafikiria kuwa pilot. Uh, mawazo tofauti. Uh, wewe unaota ndoto, anaona maono. Maana vijana waoti ndoto, wanaona maono. Unaona nini? Wazee ndio wanaota ndoto na mateja watu wa ndoto. Uh -huh. Kwa kijana, kwa kijana hakuna ndoto. Ndoto yako uking'ang'ania kuwa mtu fulani, wewe fanya kazi itakayotokea utakayoiona, songa mbele. Niliwaambia hapa kufikiria kwa mwanajeshi ndoto yako utaishia kuwa sungusungu mimi. Na ndoto itakufa. Wewe ona. Biblia inaandika vijana wenu wataona maono, wazee wenu wataota ndoto. Ndio Bible. Ukimwona mzee amekaa hata madhabahuni hasinzii, ujue wewe sio mzee. Mzee lazima asinzie. Ah, ote. Mzee anaoda kwenda mbinguni, raia wa nchi mbili. Mm. Raia pacha duniani na mbinguni. Ukizubaa ameenda mbinguni. Ukizubaa anabaki hapa hapa. Kisiku zote mgonjwa. Kwa hiyo sasa nazungumza na vijana Maswali 39 ya ujanani, kijana swali la kwanza hawaendi badani. Hakuna majibu ya maswali yao. Eh, wana, hakuna maswali, hakuna shule ambayo haulizi maswali. Ibada haulizi maswali. Umeelewa, hujaelewa, nenda kwa amani ya Bwana. Una amani, una utaenda utaipata Jumapili ijayo. Wewe unaenda tu. <laughs> Hakuna hakuna swali, hakuna mazungumzo. Ni mtu tu pale mbele anawashindilia, anawajaza, anawajaza akimaliza amen, amen. Hakuna habari ya kuelewa wala hujaelewa, unarudi na maswali yako. Eh, eh, lakini swali la pili la kijana, kiwango cha elimu, kazi na mshahara anaolipwa ni ugonjwa tayari wanalipwa eh, eh, eh, katika mata, la pili mm. la pili ni swali moja, kiwango cha elimu, kazi na mshahara anayopata, yani ni maswali na hela alionayo, asuke nywele msichana, aende nini, sio apitengeneze kucha, mshahara yenye mdogo, apange nyumba, amesoma amekomaa, lakini wapi, mshahara mdogo, elimu yake kubwa, yani mateso mvulana anafikiria kuoa, anaogopa, hela haitoshi, maisha magumu, anapanga chumba, kodi ya nyumba yenyewe namnyanyasa, anamwamkia baba wa nyumba usingizini, shikamoo, ehe, kodi imebaki pale pale, usingizi wa kodi hauishi mapema, na mkoromo wa mwisho wa nne haufiki, ushaamka unakoroma sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, bado ushaamka, kodi imebado inadai ujue na kodi inakwenda haraka kuliko kitu chochote kile, kuliko mwendo kasi. Basi mm. umelipa miezi sita, unaiona kama miezi mitatu au miwili moja eh, ah, yani hiyo kasi yake eh, eh, hela ya kodi inakimbia mm. kuliko hela yote kuliko ada ya shule kwa hapa kijana anapata msongo anapata shida kwa hiyo wakati mwingine anafikiria mshahara na kazi anayofanya na kiwango cha elimu ah anaona tabu kubwa maisha swali hilo na hakuna majibu Eh, swali la tatu la kijana ni muoe nani niolewe na nani. Ndio pale nilisema ukikosea umepanda gari la mkaa. Ah, gari la mkaa alimaliziki vikao kila wakati vikao. Gari yaani na mkaa lazima uchafuke, hakuna mkaa safi, kuna mkaa bora. Huwezi kuandika hapa tunauza mkaa safi, utaongopa. Unaandika hapa tunauza mkaa bora. E, mkaa safi haupo duniani. Kwa hiyo wakati mwingine ukikosea kuoa na kuolewa umepanda gari la mkaa. Kwa hiyo ndio maswali 39 nani? Yanatakiwa yajibiwe kwenye maisha. Zaburi ya 20 inasema Bwana akujibu siku ya dhiki, jina la Mungu wa Yakobo likuinue. E, Zaburi ya 118 mstari wa 21 Daudi anasema nakushukuru Mungu kwa kuwa umenijibu. Ehe. Yesu wakati anaomba Lazaro afufuke aliona kwanza jibu. Eh, Yohana sura ya 11 mstari wa 41. Na kushukuru Baba wa mbingu na nchi kwa kuwa umenisikia kabla ya, kabla Lazaro hajafufuka. Eh, kwa hiyo ni vizuri wa vijana wapate majibu yao. Kijana akipata majibu ya maswali yake imani ipo. Tunakusanya mahela kanisani, tunajenga vitega uchumi, vijana tumewaacha. Wako hoi maisha yao. Tungewatengeneza hata watu wa dunia wanatengeneza vikoba wanaishi vizuri. Kanisani unaimba kwa ya Januari Desemba, ukimaliza unaomba buku ya nauli. Eh, watu mko pale mnaombaje buku ya nauli kila kitu kipo. Mimi nimeenda wazo pale nimwambia miaka miwili naishi hapa kwaya mtapata basi kutoka wapi? Japan. Na wameleta basi miaka miwili. Vijana nimewaambia hapa tunasitisha ujenzi, Yesu hakuacha hata nguzo moja ya kanisa duniani. E, haya makanisa Ukristo upo miaka 2000. Hata nguzo moja Yesu hakuacha, kiu Kristo upo. Sio mnajenga vitega uchumi vikubwa ila zote mnapeleka huko. Kanisa linakopa. Hii kanisa linakopaga. Uchukue sadaka urudishe benki. Maana yake nini sadaka zinakopwa? Eh, niliwaambia kukopa sadaka ni kuchukua hela lambi lambi kwenda kuolea. Hamna tofauti hiyo. Umeolea hela lambi lambi mke mtakaa nayo. Eh, E, unachukua sadaka za madhabahu ni umekopa. Nani katuingiza kwenye mikopo? Eh, hatuna haja ya kukopa. Wewe umesikia timu ya mpira inakopa? Eh, wanayepata kile kiingilio tu. Eh, kinatosha hicho kuendesha mipira yao na hela nyingine za mipango. Unakopa. Unachukua hela madhabahu unalipa deni watu wako hoi. Nani vinamfaa vile gauchumi analala mtu mle? Kanisani hatulali. Masaa mawili unaondoka. Tungewawezesha hawa vijana hao. Ehe, watu waone wamefanikiwa kimwili na kiroho. Waraka wa tatu wa Yohana sura ya kwanza mstari wa pili, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Vijana wafanikiwe, mambo yote ni mambo matatu, wafanikiwe kimwili, kiroho na kinafsi. Wako kanisani wana msongo e, wanatamani kuoana hela hawana, wanamezana tumbo fundo la mate tu, sema hiyo jamani, lidemu, lakini hela unayo <laughs> na wasichana wanataka wanaume wenye hela pia, hela sio mbaya. Kupenda hela ndio dhambi. Akikuwa na hela sasa, bila hela mtaishije? Maisha leo ni magumu ujue. Kodi ya nyumba yenyewe balaa. Unaona kila kitu balaa, Mtaishije? Watoto wanatakiwa wasome shule nzuri. Hela huna. Mwanamke sasa sasa hela huna, mbona tutaishi kinyonge? Kwaishi maisha ya mateso. Uh, kwa hiyo vijana watakiwa wapate maswali kwenye nyumba za ibada. E, wapate majibu ya maswali yao. Uh, ile kutokwenda kanisani ni jibu la maswali ya maisha. Kuna tofauti ya swali, jibu na jawabu nne jumlisha nne jibu unaweza kuandika mbili jawabu nane Uhum. Tuna, na eh, ile kamili ndio jawabu. Nne jumlisha nne jibu unaweza kuandika mbili. Hata kama umekosea lakini ni jibu. jibu eh, dawa za kulevya ni jibu, eh, kuachana ni jibu, dada poa ni jibu, siwalaumu na ile jibu. Kaeni pamoja tutafute jawabu la maisha. Ehe, jawabu la upole ugeuza hasira na uliumizalo uchochea ghadhabu. Ehe, kasome kule Mithali sura ya 15 mstari wa kwanza utaona. Hmm. Kwa hiyo tunahitaji kutafuta majawabu ya maisha na pale Mungu anatukusanya mahali penye amani, tungepata majawabu sana. Tungetengeneza kanisa hili la leo la ninyi vijana tunahangaika na vitega uchumi wenzetu Ulaya wameacha majengo. E, tutengeneze kanisa hata kama hakuna majengo, hata kama hakuna kuta, lakini kanisa liwe ndani kwa vijana. Tunaandaa matamasha, kazi yetu kwenda kuimba tu yo yo, awazavyo mtu yo, vijana hawana lolote. Sasa hiyo inanisaidia nini mimi? Eh, wenzetu wa mashindano imani nyingine wanafanya mashindano yao ya kuhifadhi dini yao wanapewa mpaka milioni ishirini. Sio tunaishia tu yo yo hawaza vya mtu yo yo yemi inanisaidia yo. Mashindano huko yapo lakini ya bure. Mnajigaramia wenyewe huko. Mm. sisi wakati mwingine nyumba za ibada mimi mchungaji hata kama watu wanakasirika si kazi yetu tumezoea kupokea ujue. Mm. Wenzetu wale imani nyingine wale watumishi watu wao hawalipwi mishahara wanafanya kama huduma huko wanafanya kazi zao hizi kazi yetu kupokea. Nikikuona pale mbele pale nimekaa na kutazama, sikuangalii sura yako, tunaangalia na mfuko wako pia kwamba umekuja na kitu ujue, naangalia na sura yako mm. Eh, na pochi lako na kitu. Sisi tumezoea kupokea. Wenzetu mashindano yapo, lakini ya bure, yako mashindano ya Biblia ya bure, kila kitu cha bure ujue, cha bure uh -huh. Lakini ni vizuri basi tungewatia moyo. Mimi sisemi watu wapate fedha, sisemi lazima wapate fedha, tuwatie moyo kwenye safari ya maisha, tuweke kumbukumbu kumbu. Tumefanya tamasha namna hii wameshiriki vijana. Tungeweka hata jimbo moja hapa, tulifanya tamasha. Hii ni picha ya vijana waliofanya tamasha mwaka fulani. Inatia moyo. Mwanadamu anatakiwa afanikiwe kimwili, kiroho na kinafsi. Mashindano ya kwetu ni ya bure, mengi tunafanya bure, mjigaramie wenyewe. Uh, ukisoma kwenye Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 35 mm. Biblia inasema katika mambo yote inaonyesha kuwa kutenda kazi hii imepasa kuwasaidia wanyonge, mkiyakumbuka maneno ya Yesu jinsi alivyosema mwenyewe, heri kutoa kuliko kupokea. Okay. Kanisa sisi wakati mwingine sio kazi yetu kupokea tu, sio kutoa, na ukitoa ni mara chache sana. Wazo letu la kupokea, hatumsaidii huyo mtu, tunajenga vitega uchumi. Sawa, mimi sikatai, na watu watakasirika, lakini wakati mwingine unaona kama kanisa nyonyaji, umejenga kitega uchumi, wale majirani hoi wana na njaa liko bonge la kitega uchumi. Hao mbona wana na njaa hapa? Mbona kuna wajane huku hakuna? Hizi hela zingewekezwa kwa wajane, wala wasingekata na wangesonga mbele. Eh, mahali fulani mimi wajane wenyewe walifanikiwa mpaka wakanunua mafeni. Wajane feni la madhabahuni, wajane waliwezeshwa kupiga hatua. Eh, hawa yatima wawezeshwa. Tunawezaje kukusanyika kwenye kanisa mtu baba yake amefariki? Halafu mwana watoto wake wanapata tabu ya kusoma kanisa. Tuko watu elfu tatu haiwezekani. Tunawezaje kwenye kanisa mchungaji amefariki? Amefanya kazi kanisani miaka mingi, watoto wake hata shule hawaendi. Mama mchungaji anazunguka kuuza ubuyu, hii sio sawa hii. Hii sio kanisa la kwanza. Kwenye Matendo ya Mitume sura ya 4 na sura ya 5, kanisa la kwanza lilianzisha umoja wote wafanane. Aliyeharibu ni Anania na Safira. Katika kanisa la kwanza mtu asiwe na mapungufu, ndio lengo. Tumekusanyika pale, watu wote tuna amani, watu wote tuna furaha. Tunawezaje kunungunika? Mahela yote tungewekeza, tungesonga mbele. Wale wenye shida za kweli, wenye matatizo ya kweli, wajane waliofikisha miaka 60, kanisa lingewasaidia kusonga mbele. Yapo makanisa yanafanya hivyo. Mimi namshukuru Mungu lakini tungefanya kwa juhudi zaidi. Sikana kwamba na walaumu hatufanyi. Hata wazoili miaka nyuma tulifanya, mimi nilikuwepo na mpaka leo wanaendelea kusomesha karibu milioni kumi kwa mwaka wanasomesha watoto ambao wako kwenye mazingira magumu, sekondari mpaka chuo. Tunatamani tungefanya hivyo. Hivi vitega uchumi tunavyojenga sisi sio kazi yetu. Kazi ya kanisa ni vitega huduma. Vitega uchumi tuwaombee ninyi mpate fedha, mlipe kodi, serikali watengenezee barabara, iwapatie maji, umeme, muishi vizuri kama paradiso mtoe sadaka muende mbinguni, tujenge ufalme wa Mungu. Lakini sisi sasa tujizungushe na vitega uchumi, Tudapata hasara. Majengo yapo hasara tupu, mengi tulikopita hasara tupu. mimi tunachukua hela madhabahuni, naenda kulipa. Mara utasikia majengo ya kanisa nataka apigwe mnada. Hiyo ndio laana kubwa hiyo, kapigwe mnada mia hamsini kanisani. Nani katuingiza huko? Sisi tulijenge hawa vijana, ulimwengu wa maswali, tutengeneze vijana. Vijana wanaimba kwaya Januari, Desemba, maskini Wakimaliza unabuku hapo. Eh, unakuaje maskini humo? Sisi wake zetu wachungaji wamekaa vikoba yao na mtaji wa milioni 500 karibu. Wana akili wanawake wachungaji. Dao sisi ya mashikina bwana. Akili ipo. Wanakopa hela yote hiyo Na wanasimamiana vizuri kwa sababu mtaji wa kwanza waaminifu. Hakuna mtaji mkubwa duniani kama uaminifu. Sasa mko kanisani na kwaje maskini? E, kazi yenu tu kuimba oh, oh, oh, mkimaliza hoi, una buku ya nauli, buku ya nauli. Kaombe kwenu huko. Una buku ya nauli. Kwa eh, hiyo mimi nafikiri maisha haya tunavyo tunaenda kubaya. Mungu ma maombi ni uhuru wa bendera. Ukombozi wa fikra ni uhuru wa kiuchumi. Paulo anaandika kwenye Rumi sura ya 12 mstari wa pili, wala msifuatisha namna dunia hii, mgeuzwe nia. Uh-huh. Nia tafsiri nzuri nafsi. Nafsi tafsiri nzuri akili. E, nafsi huwezi kuitafsiri vizuri akili. Akili zetu zipone pale kanisani pamoja na kusali ibada tufanikiwe. Maana ndio kibiblia ujue mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako. Yohana anamwandikia mwanawe wa imani Gayo kwenye waraka wa tatu wa Yohana sura ya kwanza mstari wa pili. Hamwambii tu nenda mbinguni, pokea safari ya mbinguni. Ipo ndio, na safari ya mbinguni ni ya mtu binafsi ujue, e, sio ya kundi ha? ya mtu binafsi peke yake. Biblia inaandika kwenye Rumi moja nane roho zetu na roho Mungu hushuhudia ndani yetu kwamba sisi ni wana wa Mungu. Biblia inaandika watu wawili watakuwa kondeni, mmoja atatolewa, mmoja ataachwa. Koramu ya mbinguni ni ya mtu mmoja. Lakini kufanikiwa ni kundi, mkikaa pamoja lazima mfanikiwe, lazima mstawi. Mwenye haki atastawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Zaburi ya 92 mstari wa 12. E, eh, Isaya sura ya 65 mstari wa 21, utajenga nyumba na kukaa, utapanda zabibu na kula matunda yake. Lazima tuone matunda pale kwenye hema kanisani, tuyaone matunda. Tunamsifu Mungu, lakini na wenyewe tustawi, sio tumsifu Mungu wenyewe tuko hoi, tutafadhiliwa hata na walevi tutakubali. Sasa hatuna hela, mwenye hela ana nguvu ujue mtamshangilia hata mlevi, baba baba, atoe mchango, baba baba, huyo amna hela, mtamshangilia tu, mtamwambia ondoka mlevi, na hela yake mnaitaka, mtakuwa na nguvu toka wapi? Mnafukuza ATM, mnafukuza benki, una nguvu wewe? Nyie mtasifu na kuabudu, haleluya, tu tutaimba mbele, hela amna akija kuchangia wenye mnamwimbia baba baba baba baba huyo. Mimi nilisifiwa mahali fulani, nilitoa mpaka milioni moja ya watu Eh. <laughs> unaniita mgeni rasmi, wala waulizi una dhambi gani wala nini. Hata kama una nyumba ndogo, una hela, kanisa linakushangilia tu, baba baba baba baba huyo na shati na koti lake amependeza. Nyimbo za kijinga jinga tu, koti limependeza wapi? <laughs> Mnashangilia hela tu eti <laughs> na koti lake huyo yaani mnamsikiliza kuliko mchungaji akishika maiki, maana mnajua atasema ngapi mnamsikiliza anasimulia historia yake, huku mnajua akachukua mke wa mtu, mnataka ataje tu milioni mbili, mnalipuka <laughs> marofa, mnarukaruka <laughs> mko kanisani, marofa, unyonge, hela mmewekeza kwenye vitega uchumi. Mngetengeneza vijana hawa mabilionea, nikupe we milioni moja, nimpe nani milioni moja, nimpe milioni moja kwa uaminifu mkizalisha kule, nataka Harambee na waita tu, njoo mwanangu, njoo mwanangu, njoo, nataka milioni moja moja, milioni mia moja napata kiulaini huyu. Wala hatumtukuzi mtu ambaye amejichanganya kwenye kanisa, tunawatukuza sisi wanyonge, ujue. Ndio maana Yesu aliandaa mtunza hazina, hakuchangisha mahali popote. Mtunza hazina yake Yuda Iskarioti. Eh, alipoona kuna kodi inadaiwa, akasema siendi kumwimbia mtu yote, baba aenda baharini samaki akamletea hela <laughs> tunao watu humu kanisani samaki walete hela hao wao waliookoka hao wao waliobarikiwa hao vijana wanaomtumikia Mungu walete fedha hatuwaembii tu hatuwatukuzi wanadamu wengine huko na mlani huko unataka hela yake una mawazo uh, unataka hela yake huko una lani. utakwenda motoni utakwenda jehanamu huko unamgojea umwimbie baba baba baba baba huyo baba baba baba unamwimbia unamwimbia hela <laughs> sasa maswali 39 ya ujanani mm. umezungumza matatu, matatu na umeelezea vizuri nini kifanyike sasa ili haya matatu tu ambayo hata umeyazungumza nayo mengine yote vijana tupate majibu elimu tu elimu iendelee kama hivyo vyombo vya habari muendelee mm. sikate tamaa elimu kwenye nyumba za ibada mm. wakati mwingine inakuwa tabu kweli hata elimu ya ndoa hakuna umuulizi mtu eh, unasema eh, kuolewa ah, vijana hawa wakiingia kwenye mabadiliko wanataka kuoana hata miaka ishirini bado wadogo mm kuolewa kwa msichana kuanzia miaka ishirini na sita kwenda mbele mm. uh, miaka ishirini ishirini na mbili bado watoto na wasichana wanakata tamaa haraka, kwa sababu wasichana wao ndio wanafuatwa. Uhum. Sisi tunawafuata. Ujue mtu mwenye hela mfukoni anakula saa yote. Uhum. Mm. Kama una hela ndio natamani chakula kiwepo ule, maana hujui utakula saa ngapi. Hakikuwa na hela ah, mm. njaa iji upesi. Kwa hiyo sasa sisi tunakaa, sisi ndio tunawafuata utamaduni huyu. Mm. Kwa hiyo wasichana wanaona kama hofu, kumbe miaka 26 kwenda juu msichana ndio umri wa kuolewa. Sasa elimu hii itolewe pale nyumbani kanisa, pale kanisani. Mm. Sisi hatutoe elimu, tunaona matusi. Ukiongea hapa watoto wanakuwa na matusi. Hakika some kitabu cha wimbo ulio bora. Hakuna mahali wanakihubiri tu wanaona matusi. Kimo mle. Mm. Eh, kasome mambo ya mala, mambo ya Walawi, usafi wa Wayahudi. Matusi matupu mle yamo, lakini hawahubiri. Tuzungumze na vijana wetu, ndio uhalisia. Wakiingia kwenye mabadiliko, tujue wanahitaji familia, lakini tuwaandae, kutoa elimu ya kila jambo, matumizi ya fedha, matumizi ya maisha yao, tuandae kwa safari yao ya familia, tuandae waulize maswali e, tuwape kipindi hata makanisani ya kuuliza maswali. Huwezi ukafundisha shule Januari, Desemba hakuna swali, hakuna atakayefaulu, e, watafeli wote. Ndio maana wanafeli kanisani. Huwezi kuruhusu maswali, ukiuliza maswali ibada haishi. Kwa hiyo unafanya haraka haraka, wameelewa wajaelewa, nendeni kwa amani ya Bwana, utaipata Jumapili ijayo. Ana amani anaenda, ana ataenda. Jumapili ijayo utapata nenda wewe utajua mwenyewe tu, unaona. Kwa hiyo tukae nao tuzungumze nao kwenye safari macho. Unamfanyia mtu mazungumzo ya ndoa eti Alhamisi, Jumamosi anaoa. Hiyo ni mawazo kweli? Ndio maana mtu anasoma mtihani, kesho mtihani ndo anasoma, ana kesho anafikiri mlinzi. Hawezi kufaulu huyo. Kwa hiyo tungewaandaa mapema mafundisho kanisani, kwenye nyumba za ibada, mafundisho nyumbani. Wazazi tukae na vijana wetu. Matatizo hayako kwa vijana, matatizo yako kwa watoto wetu, matatizo yako kwetu sisi wenyewe. Hatuna muda hatuna maadili, wakati mwingine hatuna elimu ya familia, ah, hatuna elimu ya malezi. Sisi tunafikiri ukali ukali kila wakati ndio maisha. Hata huko mimi nahubiri watu wanasema wewe unahubiri mbona kama comedy kama comedy. Nataka ufokee watu kwa nini? Unafokea watu na ugomvi nao kutoka wapi? Eh, watu wamekuja wenyewe, wamekuja na hela zao unawafokea vipi? Watie moyo wasonge mbele. Wao wamemkumbuka Mungu, hujawaandikia barua kuja kanisani. Aliyewaleta Roho Mtakatifu ndio awakemea. Wewe unawakemea wewe nani? Wewe wao na wewe wote mnatubu dhambi. Watie moyo watenda dhambi wenzio, mwende mbinguni. <laughs> Wezi watu watenda dhambi na wewe utubu kwani? <laughs> wewe Mungu amekuweka kama kiongozi tu pale mbele, usijifanye ndio mtakatifu. Kazi yako unakemea watu. Kwa hiyo ni vizuri hao watie moyo. Watenda dhambi wote mtiane moyo kwamba bwana, mimi nimewekwa hapa mbele kama kilanja. Na watia moyo rafiki zangu, tusitende dhambi, amka twende. E, kanisani hatuendi kusali, tunaenda kupeleka shangwe ya wiki nzima mahali pa kutiana moyo. Sasa hii nikihubiri hivi watu wasema ah, kukemea watu. Baba anayekemea watu kila wakati baba gani? E, kuna wakati baba anazungumza na watu wake kwa amani, anawafahamisha. Huwezi kumaliza mgogoro kwa mgogoro, maana ya hekima na busara kumaliza mgogoro bila kuanzisha mgogoro mwingine. Sasa watu wamekuja wana mgogoro tayari, wana maswali, wamejeruhiwa, wamegombana makwao. Baada ya kuwapa faraja, kuambia amka, twende, Samee, futa kila kitu, unaanza kuwakemea moto, kimbunga, utaenda jehanamu, moto na kutoa na kuchoma na kufunguza. Unamunguza nani hapa? Amen. Wewe mwenyewe ungua kule mbele, wewe mwenyewe mtenda dhambi. Wote sio watenda dhambi, tuambiane ukweli kwamba tuna ajenda mbili, tubuni na kuamini Injili. Tubu, Mungu bado anakupenda. Amini bado, usikate tamaa, tusonge mbele. Mungu akupe kipawa cha imani. Kuna mahali nisema kipawa cha imani, mtu mmoja akasema roho ya imani. Roho zitakuwa ngapi? Kipawa ni, ni, ni, ni tunda la Roho Mtakatifu, ni mifereji ya Roho Mtakatifu tuwatie moyo wa wasonge mbele. Kwa hiyo tutoe elimu kwa vijana kuanzia nyumbani, vyombo vya habari, namna yashukuriwe Mungu. Tanzania imeruhusu vyombo vya habari, uhuru wa habari. Tunamshukuru Mungu, watu watapona tu, wapate ukombozi wa fikra. E, maombi ni uhuru wa bendera, ukombozi wa fikra ni uhuru wa kiuchumi. Tunahitaji imani na akili, sio imani sio kuwa na akili eh. hapo. E, kwenye, kwenye kukemea umenikumbusha kidogo, ina, ina, inatoka nje ya kwako kiuchungaji, lakini ni mchungaji ambaye pia umebezi kijamii. Kuna mwanamuziki Tundaman mm-hmm. juzi tu hapa ameenda uwanjani na, na jeneza na kitendo hicho kimeonekana kulaaniwa na baadhi ya wachungaji na hata wengine wasiokuwa wachungaji wenye imani ambayo inahusiana na hicho kitu. Unalizungumziaje hilo? Ah, jambo lolote linapotokea e, majibu ya watu au maoni ya watu inafuatana na mtazamo na tafsiri ya mtazamo. Hmm. Duniani unajua hatugombani. Ni mtazamo na tafsiri ya mtazamo. Niliwaambia mimi fundi Selemara Hmm. Nikiuona mti natamani ungekuwa wa mbao. Mm. Uh -huh. Wewe ungetamani kama una nyumba nzuri ungetamani wa kivuli nyumbani kwako. Unaona bwana? Mm. Mama ntilie angetamani uwe wakuni. Mtazamu na tafsiri ya mtazamu. Hatuna ugomvi duniani. Uh -huh. Kwa hiyo sasa hao waliosema kwamba wamekosea ndio mtazamo. Lakini tukirudi kwenye uhalisia, sisemi kama wamekosea hawajakosea. Mimi nasema kama mtazamo wangu sasa. Mm. Kama nanja. Mm. Uh -huh. Mimi na mimi naweza kukosolewa pia kwa mtazamo wangu kwamba msalaba sio mali ya mtu. Uh, na kwanza msalaba haikuwa alama ya Kikristo. Ilikuwa alama ya wanyang'anyi na majambazi. Hata sisi Wakristo tumeuchukua baada ya kifo cha Yesu, ndio kageuzwa kwamba msalaba ni alama ya ukombozi. uh Aha. E, neno la msalaba kwa waliopotea ni upuzi baada ya Yesu kufa msalabani. Maana yake tumeuchukua kutoka kwa watu uli. Haikuwa alama ya, ya nini ya Wakristo. Kwa hiyo ulikuwepo alama ya wanyang'anyi na majambazi, kifo cha wanyang'anyi ndio eh, eh, anawekewa msalaba. Hata amelaaniwa atundikawe msalabani, Biblia inasema. Mm. Maana mm. Yesu alionekana kama analana pia, amebeba dhambi za watu. Haikuwa alama ya Kristo hiyo na huna hati miliki ya msalaba. Mbona useme msalaba mwekundu? Mbona ndio kuwanyang'anya? Eh. Pengine msalaba hatundamani mwenyewe, unajua maana yake ni wako wake mwenyewe. Tunagombana kipande cha mti, tugombane kwa mtu ambaye amemkataa Yesu. Pande la mti lina maana gani? Kuna watu kule wamegombana wakati fulani, dayosisi moja na wamegombania kiti, kama hawana mawazo, kiti kina nini? Heti kiti mnapambana, mnatoa na macho kiti. Tugombane, watu wamemkataa Yesu. Wewe mwingine bwana, tunaangamia kwa mambo ya ovyo, mafundisho ya kidini. Hayo ni mafundisho ya kidini. Kama mtu kapeleka msalaba pale uwanja wa Taifa, huna hati miliki ya kumkataza uwanja wa Mkapa, acha apeleke. Na wakati mwingine msalaba umefika pale, mtukuze Mungu. Msalaba umekanyaga uwanjani kwa mara ya kwanza tangu kuumbwa kwa dunia, msalaba umekanyaga uwanjani na watu wameuona msalaba. Unakataza nini? Pengine msalaba wa kwake, lile sipande la mti tu, pande cha mti unagombana, mtu amkataye Yesu mtu akatae maisha ya Mungu, aache kumcha Mungu, mtu atende dhambi na kugombana naye. Amebeba msalaba, wewe unamkataza kwani kipande cha mtu unagombana nacho? Mwenyewe ameamua hata akibeba joho na avae. Eh, avae hata na sio tu kupeleka pale msalaba na salaba shingoni. Mbona kuna watu wanavaa na sio maaskofu? Mbona hatugombani nao? Mbona wanavaa na misalaba mikubwa? Mimi mwenyewe natamani nivae, japokuwa sio askofu. Mm. Huwezi kunizuia ati ah, usivae msalaba, anavaa askofu ndio unaatimiliki. Onyesha mahali walipoandika msalaba na askofu. Kwenye Bible onyesha. Onyesha mahali kwenye Bible wameandika msalaba, usiende mahali pengine, ubaki kanisani tu. Onyesha. Sisi katiba yetu ni Bible, mwongozo wetu ni Bible. Usiseme nje kwa matakwa yako. Mimi naona sawa tu. Hata angetundika msalaba barabarani aweke. Barabarani huko kuna misalaba inaonyesha pande nne. Mbona hawezi kusema ng'oa huo msalaba? Inaonyesha kusini, mashariki, kaskazini, magharibi. Wanaonyesha vibao. Hiki unaenda Moro, hiki unaenda Mwanza, una... Wendi kusema paro ameweka msalaba babani kang'oe. Wewe <laughs> na wana alama yao, kuna msalaba mwekundu, kuna msalaba wa kuonyesha njia, kuna msalaba aina yote. Yule ameonyesha mambo ya mipira, wanajua na wenye na kwa, kwanza ungemhurumia, amekaa kwenye sanduku. Ugombani na mtu alikaa kwenye sanduku, unagombana na mtu pande la mti, mhurumie yeye. Ametengeneza safari ya mauti mapema <laughs> wala hakuona shida, unagombana na msalaba. Msalaba acha tu, yuko huru bwana kufanya chochote kile. Cha msingi hajamkufuru Yesu hatukombolewi na kipande cha mti, tunakombolewa na Yesu aliyekwenda msalabani. Angeenda mtu mwingine pale msalabani, sio ukombozi. E, umekuwa msalaba wa thamani kwa sababu Yesu alipanda msalabani. E, nyumba sio jengo, nyumba watu wanaoishi. E, gombana na watu, usigombane na ukuta, utaumia. E, msalaba watu wanachofanya hata wakiupeleka barabarani wenye ule ule wangeutumia kuandika, unakwenda Goba, unakwenda wapi, ule ule unatosha. Unaweza ukaandika chochote mle. Eh, eh kwani pale maka, eh, pa, eh, pale makaburini unapoweka msalaba ndio marehemu Yesu yuko pale. Tunaweka tu kama alama. <laughs> Yeye ameonyesha kama alama ujue kwamba kuna timu imezikwa. Unajua na wenyewe. <laughs> Sasa wewe unapata bweni. Pale makaburini hivyo mbona unaweka msalaba makaburini? Kuna sababu gani ya kuweka msalaba makaburini? Hmm. Eh, Yesu yuko pale kaburini. Yaani Yesu anamlinda marehemu. <laughs> Eh, msalaba unapoweka maana Yesu analinda marehemu pale kaburini. Hizo ni alama na ishara. Pete sio ndoa eh, unaweza kuvaa pete na ndoa haipo eh, na mke ushamwacha eh, na pia unaweza kuvaa pete ya mpingo na ndoa haipo, na wewe vaa tanzanite, ndoa haipo. Pete ni moyoni mwa mtu eh, ndoa ni moyoni mwa mtu. Kwa hiyo Kristo sio msalaba. Unaweza kuwepo msalaba na Ukristo haupo, na unaweza kuwepo kutokuwepo msalaba na Ukristo upo. Uh, Ukristo ni habari ya Yesu anaingia ndani, sio salaba linaingia ndani. Kwani unakiri kwenye msalaba? Unakiri kwa Yesu wana hapo hapo kwenye kwenye Ukristo na ndoa na pete na kila kitu. Umenikumbusha kwa sababu kuna msemo unaosemwa waliopo nje wanatamani kuingia ndani, waliopo ndani wanatamani kutoka nje. Mm. Ni mambo gani ambayo kijana awe wa kike au wa kiume anafaa kuyazingatia kabla ya kuingia kwenye ndoa? Uh, kuna urafiki wa aina sita. Hmm. Kuna vipimo kumi vya uchumba. Hmm. Kuna mihemuko ya aina nne. Uh -huh hiyo lazima aangalie hiyo. Vipimo kumi vya uchumba kwanza